жарык тунук бир чөйрөдө түз тарайт эгерде жарык нурунун маңдайына жалпак күзгүлүү тегиздикти койсок анда чагылышуу кубулушу болот градусу бар лимбанын жардамы менен түшүү бурчу чагылуу бурчуна барабар экенин аныктайбыз эгерде күзгүлүү тегиздикке бир нече нурларды жиберсек нурлардын тартиптүү чагылуусун көрөбүз